estamos con Jessica Kimberly. Jessica es una persona que me encontré en la plaza de Calarcá y Jessica tiene un sueño muy grande. El sueño mío es, así tenga mis años que tenga, llegar mientras yo viva a tener un cambio extremo totalmente, una transformación que pase de, las partes de, hombre que hay en mi cuerpo, tener mi vagina. Yo deseo, como aparte en otra parte sí usar la ropa que es, porque yo, yo mantengo falditas y así me las uso, pero cuando estoy, que me llevan la invitación, alguien me visita o así. Jessica, cuéntame, ¿Cuál es ese miedo que te da? En el pueblo donde estoy con la familia. Yo digo, en otra parte no se me da nada, porque yo hice striptease en, en les hice striptease allá de todo, y me puse faldas y todo. Cuéntanos, por favor, eh, ¿tú a qué te dedicas? Si tienes una profesión, ¿qué has hecho en todos estos años? Yo estudié el bachiller fui para el servicio militar. En el ejército me llamaban la, niña educada porque le enseñaban todo el juicio. Estuve dos años en vigilancia, era muy loca, yo bloqueaba mucho. Hice curso de manejo de máquinas textiles en Ciflas. Y ahí me salí, me puse a manejar discoteca Santa Isabel. Y me vine porque es que nos daban una plata de una finca que me tocó. Mis padres tenían finca y todo. Entonces me quedé acá y en ese momento cuando me conocí yo con la persona con quien me casé tan mal casada. Mi vida cambió tanto, me tocó meterme al, como dicen vulgarmente, al lodo, al trabajo sucio y apegarme a trabajar construcciones y aprender inteligentemente y me volví un maestro fino de todo eso. Y, ese es el momento en que quedé así aquí en este pueblo. Y yo he deseado irme para una ciudad de nuevo, donde yo pueda decidirme de lo que es destapadamente. Sí, que nadie me va a asustar. Hay gente, pues recocha joder. Y la gente que no lo conoce comienzan a, tocarse, a señalarlo a uno, a criticarlo a uno. Digo, ignorantes respetan la vida de los demás. Si la gente te pudiera escuchar a través de este programa y te pudieran ver, ¿tú qué le pedirías a la gente? Pedirles que tengan un poco de respeto con las personas, que todos somos iguales ante Dios y todos tenemos defectos, cierto, en la vida no somos santos. Es un mundo de diferente cada uno. Jessica, muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad. Te felicito por tu valentía y por ser esa mujer frente al pueblo. Te felicito y te aplaudo por eso. Muchas gracias.